talabna khomsan fawajadna fawajadna fi khomsin kaulan neangan lima perkara ternyata kepangih di lima perkara talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggal dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula fi duha kula manggihan di salat duha ternyata langun-uran seit sering salat Tuhan sayakali dua kali tilu kali sepo dua poi terus setelah 40 poi bakal nga rasa kenikmatma ibadah embung ngaran salat sang salat embung untuk berjamaaheta bal kartina salat bakal diber gera- kuali Allah nu ngarankikil bal kita saya kira ternyata Ti hasil tua nga warung mengawarung tema jadi lancar ngawarung penubalanja Masya Allah tengang <laughs> bang Masya Allah subur Tanina y berkat salat tua biasa tapi nu istime Wana bakal diberretarka embung udah ngalaksana ke dosa bakal hayang ibadah sebab diber ah, nomor nomor K2al kubur kaula neangan supaya ca kuburan teh berbagai cara neangan fa wajad na ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail salat tengah peting tahajud begitu salat tahajud Allah aku lalu balo baca orang raja bangun dua rakaat baik opat besi gering dua baik dua daripada yang ke gering dibawa ke mantri kunali saya mabok tahajud <laughs> dua baik ngarantnya rupat tas nah muncul sa salat salat salat tahajud ra tahajud minimal dua rakaat nah Oke ketika diasubkan ke jedoh kubur Masya Allah Cak Batur Cak Batur kubur ternyata nanya Kiai Basurdin nanya ke malaikat, malaikat kok ya cang amat. Oh iya tahajud, masya Allah. Begitu aja pede pae, kan poe. ya nanya. Ke malaikat-malaikat cina cang, Tidak mana tahajud. Kula sok tahajud cina itu penting teh. Ya. Wal penting tahajud. Hmm, tahajud deh karena Allah apa karena karung? Ah, kajahawan kan. <laughs> Iya, aya karena-karenaan. <laughs> lilla kita anak Masya Allah lamunrang tahajudda dua rakaat taruhlah 10 watt namun obat rakaat tadi 5 watt hari 10 watt lamun kuari gedap rakaat bu 20 watt Masya Allah namun orangrang bisa 10 rakaat 100 watt Waduh ui pagi kok kisah Kigil Bakli wa nabi salat saang kuburgi salat tahajud mantap way way tahajud dua kukula barang cerita-ceritaQ Alhamdulillah ngajibdi tahajud barang tasahajud sare subuh korban jam 7ha <laughs> Ayo tajud lah tajud ayo subuh koboan. Usali fardu subuh koboan. <laughs> Ayo tuh beres padi. Ayo jangan mana koskinya. Eh. <laughs> ya syakikil balki jaritakan pawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Tolabna suala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir. ur T kukaula pagawaian pagaweian pagaweian pagaweian ternyata fawad Fiilqu kappanggi kukula horenganan jangan jawab pertanyaan soalmunkarkir adalah maca Quran Ya Allah lemun Abuubaar sidik radhiallahuannya nama tamat Quran teberang satamaatan peting satamaatan hese eh, ngomong kenana takos gitu mah kebelah dina kebelah dina nyana sholat dua rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rokatin. Allah, akbar Rokat awal di alif lamim datang ke surat kahfi Rokat kedua di surat kahfi datang ke kul a'udzu Masya Allah kari kebelah dina kebelah dina kebelah dina sarakaat satamata kalau dua rakaat satumata siku bangun ukuranya kekuma kurang le e sajukirju setengah jam menu lambat setengah jam berarti le hayang tamat sebe jamji cepat tuajak diangan setengah eh, eh, setengah jam cepat sebe jam 15 tahun nu nah, bener sih hitung coba bener Ese, kok iya bisa sa rakaat sa Quran dua rakaat sa Quran deh alamna du beda oreganan alam teh ku urang mah alam kia alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu jawab jawab jawab ahli Quran aja lemak talar Quran setelah talar Quran Ustadz di Ustadz talar Quran kebelahdian jadi calon Quran tadibaca jadi calon tanah Quran tadi dibaca 10 tahunnya nyaloan akhirnya Quran pohok begitu pohonuhlar <laughs> Quran aja laporan asal kuburan pinda pindahkan kuburan maka itu kawakafgali digali Masya Allah ke awakna dampal daginganke bitis dateangkan tuhraya turur dagingan Kkan be dagingan belah betul ayaah seetiktukang udah gigantahetaulquu pohok lau menceritakan jeleman beleger loba jasa nu beleger loba jasa ketika digali kuburana beleger padahal jelelma bodoh ikhlas waktu ibadahlain saya Kiai hebat jasa begitu maut bau may namun orang Abu Ya Dalan Abu Ya Dahlan ketika mauwat guru Abah gururang euh kan mant nungguan Abah kalau mangga baik baik cuman seperti attata orang garun bakal mawon bakal pa si